qubeellaa fi sansalata ittiin na sakaalte sanarraa narraa hiiki narraa baafadhu walabummaa na baasi. Dhufee sirraa baasu osoo hin taane dhufee si wajjin jiraannee eh, cidha eh, keenya godhannee. Kan fudhatama qabu sin jira kan fudhatama hin qabne sin jira na dhaggeeffadha maal jedhe abbaan kiyya yoom Dubartiin lamaan beektuu takka wallaaltuu jedha. Maaliif kana jedhe? Mee maal jalaa jirte waan ateetti naaf hin galle bar. Bar gootummaan eensin raannaale abbaa kiyya raannaale bar. Ani gosa akka akka taa'e nan beektu. Doktora ta'anii nama waraanuun tajaajiluma. Barsiisaa ta'anii too nama barsiisuni tajaajiluma. Qotee bulaa ta'aniitoo nama tajaajiluun illee tajaajiluma. Isinittan hima isin na dhaggeeffadha. Yaa gonfoo koo, anii fi abbaan kee gaheen keenya qonnee saba keenya tajaajiluudha. Yaa dhala koo na dhaggeeffadhu. Anii fi abbee xeefii, qamadii, garbuu, eh, shumburaa wanti nuti num qonne hin jiru goomman. Wanni hundinuu lafa kanatti hin qonni baaqilaa jettu, atara jettu maal maqa'ee keenya dhabe kana hunda hoo eenyuuf saba keenyaf qonnee oomishne galchaa jirra. Kan nyaatu saba keenyaa. Warrumti magaalaa sun xeefii adii nurraa fudhatee nyaachaa jira. Xeefii kaan immoo iyyuu maal jedhama maqaa isaa nurraa bitatanii nyaachaa jiran. Amma bara kana fa'aa fayyaadhaaf gaariidha jedhanii. Ati hoo gaheen kee yaaluma koo? mana tamaarii deemtee barattee doktora taatee jirta. Maal godhuudha? Saba kee tajaajiluudha. Hunduu gahee mataa ofii qaba. Kan lolu gahee mataa ofii qaba. Kan lolchiisu gahee mataa ofii qaba. Kan hidhatee lolu gahee mataa ofii qaba. Yaa ilma koo, yaa abbaa gonfootis, gamaa gamanaa walitti fiddaniitu waan hin taane waliif fakkeessina. isinittan ani gaheen koo barsiisuu miti hin baranne gaheen koo bahee qotuu miti qoteen beeku ani gaheen koo biddeen tolchuu waxii tolchuu ijoollee barsiisuu ollaa dhaqeetoo gargaaruu nama kufee oggaa arge karaarraa kaasuu ijoollee eh, bishaan dhoobanneetti bishaan qicuufi kanaan ala hoo odoo dhaqii kunno waraqata san kaasitti kana xaafinaan jedhan nan xaafa gahee kootii waanan waan leenjii hin qabnetti gaafa siqu namas nan miidha hawaasa kootis nan miidha wantuma hundaa miidhaa qaba. Ani intalli warra eenyusnitti anima. Bar bar gootummaan eenyusin raannaale abbaa kiyya raannaale bar ani gosa akkamii akka taa'e nan beektu. Nan beektumu kan gadi fuute wanti hundinuu hojii qaba jetta wanti hundinuu bakka qaba kan jettu osoo nuti ilaallu lammiin keenya qotee bulaan qotee galfachuu dadhabe qotee galfachuu dadhabe barumsi baratamuu dadhabe nageenyi bade maal goonaree sanyii leenjisoo dhiigaa kan diinaaf gadi hin jennee barra hin dagatte fakkaata koo. na dagattee jirta gootummaa koo diina rasaasuma inni nutti deebise gara itti deebifna rasaasan qabdan erraa hiikkanna dhagaadhaan wayyaaneeyyuu fuuneeti fuunee biyyatiitti nagaan galchine hulee kanaan galchine amma yeroo inni dhaqanii dhabamee nageenya akkamiin haa dhufuu oo ta'e karaa manguddootiin nageenyi yoo kan dhufu ta'e nageenya ni buumna oo mootummaan kun kan nageenya barbaadu ta'e yoo inni didee jedhe oo hidhannee lollee lolchiifne. Yoo inni naa bilbiluu baate ni bilbiluu kan jedhaa. Yaaduma harmeenyatti santu beeksiisa kun immoo.

jirta maali yoo maatii bira galan nama yaadammoo kaadhimaa yoo qabaatanis nama yaadammoo gaafinetti ta'e. Haloo haloo leensu akkam naguma siin daganne siin daganne hojiidhuma biizii na godhe maatii bira yoo jiraatan egaa jaruma wajjin taphannaa akkasuma illee egaa. Kaadima, kaadima. Deemuu <laughs> hojii mabbiinsi godhee kana mul'u obboleettii keetiin bilbiliin turte. Maaltu akkasii tursiise? Bakka isheetti na argaa bakka obboleettii takkaa si komachuun qabu moo? Eenyuun hin qabaan Obboleessas obboleettis malee eenyuun qaba? Na komachuu ni geessa dhuguma siin jira dhiifama naa godhe sirraan faqadhu lamaan naguma hirtate. Maatii keenya irraa fagoon jira timoo maatii keenya waliin jirta guyyumata akka lemee kan keessa jirtu obboleettiin to'attee na yaaditta laata jedhee ofumaa keetii beektee na bilbileetta jedheen si ture. kun qabu inni guddaa nagaa ta'uu keetti jiru nagaa keetti kanarraa kan hafe. nagaa nagaadha. Homaa tokko yaaddeen ati akkami barnoonni? Lafa barte nama barte jabaadha. Mm, Kaadhimaa keetti walii bilbiltuu ishiitu si fudhatee mee sokkittee yaadeen jedheen ture. Kan jiru kan namni Namni tokko yoo duraan hiriyaa qabaate kiyyoo qabaachuu baate garaagarummaa qabaa mitiire. Kanatti laata biizii taate jedheen shakke. No, no, no. Isiidhaanis walii dawalaa hin jirru. Waan sitti madee eh, dheengadda dawaltee kanas kottuudhuma qubeelaa koon irraa baase kan jettu si caalammoo akka dallantee jirtudha siinillee kanan irraa argee jedha. hundumaafuu bareeda ati yoo maalirra jirtaa gidduu kana malmatti hojjechaa jira naan jette harmee ati yoo maalidha maalii addee yaadni kan kee maalidha harmee waa naan jette waa tokko bichaa sitti dhaama goonu ati anaaf obboleessa koodha obboleettii biraas hin qabu obboleessa biraas qabu ati tokkicha si dhabee jiraachuu hin barbaadu Kanaafuu kaayyoo kee isa galmaan ga'uuf karoorfattisan isa yaaddee bakkaan hin gahaadha jette isa irratti xiyyeeffadhu. Wanti hunduu guyyaa qaba. Kanaaf adaraa isin jedha. Nama tokko yeroo mana abdadhu hin qabu. Abbaa fi harma immoo argiteerta. Dadhabaniiru isaan gargaarsa barbaadu kana booda. Eenyutu isaan yoo yootiin jiraan? Maalla geessime garuu yaadaaf gorsi kan keessirriidha. Wanti hundinuu yeroodha wajjin adeema. Kamiifuu waan ta'e jedhe bal'inaan sittis nan hima. Waa hundayyuu si duuba hin hojjedhuuti. Na duraan yaadda. Ati immoo akkati dhageessu garuu hin barbaadne. barbaanne. Kanumaan haasaa malee dadhabee jira afaanumaan dubbata malee. Kana booda isaan hundi yeroo nuti itti isaan gargaarudha. Yeroo nuti isaan haara galfachiifnudha. Yeroo kanatti yeroo ati harma itti boochiftuu miti. Ani akka obboleetti takkaatti waan biraa waan nasiin jiru hin jiru. Hunda isaayyuu ni beekta waan ta'eef hin beekne hin jiru. Madaraa maatii keenyafis yaadi. Ana takkitti obboleettii keetif illee yaaddu homaa. Mustooqee waan irra geesse moo na beeksisi. Harmeen isaa bifaanis nagaadhaa miti harmeen naa bilbiltee turte. Ishee guyyaa gaarii siif ta'u. Hin badin immoo. Ishee jira. Biyya buusu. Waan na dhiiftee fi yaadaa fi karoora kee na dhoksattee, sassaabbattee, gara baadiyyaatti imala kee qajeelfatteef hunduma saayyuu situ beeka. Ani waanan tokko illee beeku hin qabu. Garuu ana jaalallee kee nama akka lubbuutti jaallachuu fi wanta hundumaa kan hin dhoksine iccitii kee hundi gurguddaas fiddee kannatti himtu. Har'a garuu maal ageessee akkati anaan of na dhoksiteef guutummaa isaa baruun barbaada. Namni baratee baadiyyaa keessaa homaa waan godhu hin qabu. Biyya biraa deemee magaalaa keessatti hojii gurguddaa hojjetee dhalootaa fi hawaasa isaa gargaararraa irraa. Maayiloo dhiifama baay'ee isaa bakka kana leetorkeetu na rakkisuutti jira. Sababani iccitii hunda si dhossee fi kanan baradhee jedhe ogummaa kan kootiin kanan baradhee jedhe magaalaa keessatti bashannanee akkasumallee hojii wan shariika wantoota adda addaa achirratti itti fayyadamee jireenya gaarii gammada bashannanaa jiraadhu osoo hin taane ani maatiin keessaa dhaladhee fi biyyan keessaa dhaladheef barnoota osoo ani jiruu kan busee miidhame ogummaa garaagaraa dhabanii kan miidhaman warra kana fayyaduudhaaf Eh, sirra gara baadiyyaatti imalee kana keessa jira. Dhalootaa fi hawaasa isaa gargaara irraa kan hafe baadiyyaatti sassaabatee dhimma galuufi tokkollee hin qabu. Anaaf garuu ati kan jalqabaati. Jaalala keetiin na sakaaltee erga sansarata jaalalaa keessatti anaanna hiite kiyyoo jaalalaaniitiinis erga anaanna qabde qabdee. har'a garuu iccitii keena dhoksitee imala gara baadiyyaa eegaluun maaliif barbaachise? Anis baruun barbaada. Garuu natti dhareeffatiin xumureetiin hin dhufa. Maayiloof inaaraa jirtadha. Dhugaa qabda na eeddeetta naaf obsitee turtelleedha. Kanan imala kan koo magaalarraa gara baadiyyaatti maleefe. Akka ta'e leessoo wajjiniin akkatiin jiraattan ta'e leensuutti meentiin ture jechuudha. Ni beektaa hundayyuu bilbilaanis waanuma hundaayyuu chaatisii godhaatiin jira. Garuu guyyaadhaa waan aarteef akkasi. Garuu hiikkaa qubeellaa ni beektaa laata? Qubeellaa jechuun sansalata dhiirri tokkoof shamarri tokko ittiin hidhaman keessaa humna guddaa fi paaworii guddaa kan qabudha. Garuu osoo isa beektu erga anaan qubeellaa keenarra keessee erga anaan na hidhatte erga onnee koboojitee boojitee jaalala keetiinis erga na waxalte hafuura keef yaada kee dhoksitee maaliifii kanatti imala kee qofaa eegalte. Anis yeroo gabaabaa keessattan sirraa barbaada. Deebii qubsan sirraa barbaada. yoo deebite deebite yoo dhiiste garuu kottuuti qubeellaa fi sansalata ittiin na sakaalte sanarraa narraa hiiki narraa baafadhu walabummaa na baasi onneen jaalla keetiin waxalamte garuu fayyuun shira rakkisaadha. Daawwannaa fi bashannana deemta yoo ta'e mi'a sassaabachuu fi waan hundumaa na dhoksitee imaluun sin barbaachisu ture. Ani garuu jaalala kee fi kiyyoo jaalalaa keessattan siif sakaalame. Ati garuu kana hundumaayyuu irraanfattee waan kaleessa fi waadaa gurguddaa afaan keetiin naaf seente hunduma isaa dhiistee imala mataa kee kan qalbiin keessi si qofaa wajjin imala eegalte. Anaan garuu nagattee adeemsa kee itti fufte. Deebii koo guyyaa gabaabaa keessatti akka sirraa barbaadu hin dagatiin. Akka seenaattis akka hin caafee kaa'u hin irraanfatiin. Murtoo tokko garuu deebi'uu fi dhiisuu kee nan eega sin abdadha. Kan argatanirra kan abdatantu caala jedhe Oromoon yeroo mammaaku. Isan argadheerraa kanan abdadhu garuu akka naa caalu hin dagatiin. Garuu deebii tokko sirraa nan barbaada. sansalata ittiin na sakaalte akka ati narraa hiiktu qubeellaa harka keetiin natti keessas akka dhuftee narraa baaftu. Erga natti hiitee harka keetiin dhuftee akka ati narraa hiiktu nan barbaada. ni beeta hundayyuu bilbilaanis waanuma chaatisii godhaatiin jira garuu dhaa waan aarteef akkasitti kottuutii qubeellaa kee narraa baasi jetteef naaf hin galle na dhaga'i kanani gara baadiyyaatti maleefi fuudhaaf bashannanaaf miti ogummaa qabu kanaan hanga tokko ummatan keessaa bahe fayyaduudhaaf ummata kana fayyadee barumsa koo kanaan qotee bulaan qonnaa isaatiin akkasumallee horseesi bulaan horii loowwan isaatiin akka inni bifa gaariin kanaafuu akka tinaaf beeftu abdiin qaba qubeelaa dhufee baasu baasuu osoo hin taane dhufee si wajjin hin jiraannee cidha keenya godhannee bifa gaariidhaan kan wajjin bashannannee jiraannudha. Garuu natti hin Yeroo gabaabdu keessatti akkan gara magaalaa asirratti nageenyu waan dhabamee jiruuf deebuudhaaf hawwiin qaba. Akkuma duraan obsitee obsaan na eegi. Yeroo gabaabaa keessatti sitti ol deebuudhaaf abdiin qaba. Akkuma dhufeen immoo akka sargii keenya godhan, cidha keenya godhan abdiin qaba. Dhufee qubeelaa sirraa baasee deemuu osoo hin taane si hin jiraadhee iltii gaarii ijaarrachuudha. Kanaafuu hin yaadin nin dhufaate. Nagaatti. nagaa jirta? Baganaa jiraatte dhala koo akkami? Fayyuma jirta? Nagaa keeti. ee eh, nagaadha hunduu naguma yaada lakoo. Akkam jirta? Nagaa kooti galata waaqayyo. Ati nagaa keetti? Nagaadha meeshotoo. Ati jirtaame? Abbanis gonfoonis nagaadha. Finfinnee nagaadhuma harmeetu. Ee eh, maal gaa nagaa ammaa? Nagaan harka waaqayyoo qofa jira.